Hammaga salom men Umid. Matematika asoslari nomer 20 da yana ko'rishib turibmiz. Mavzumiz kvadrat tenglamalar. Faqat bu ikkinchi v e, v qanday yoziladi? V to'xtanglar. Video ekan. Demak, darsni boshlashdan oldin bizlar V teoremasini bir ko'zdan kechirar Ya'ni bu mavzumiz V teoremasi bilan bog'liq. juda ham bog'liq eslangdan chiqarmanglar u nima uchun kerak qanday ishlatiladi hammasi bu videoni qochirmaganlaring maslahat beraman chunki Э, juda ko'p misollar qulaylashtiradi bizlarga demak aytyapti ekanki ax kvadrat plyus bx plyus c teng nol uchun veyt teoremasi ildizlar to'plami ildizlar ko'paytmasi ildizlar ayirmasi ildizlar bizlar bilamiz tenglamani x ya'ni noma'lum hadi bu ildizi deyiladi demak ildizlar ikkita bo'ladi ko'pincha bizlarda x1 plus x2 bo'lsa debdi. Buni qo'shganda minus b taqsim a ekan deyapti. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Ildizlar ko'paytmasi s taqsim a ekan ya'ni bizlarda s taqsim a b ta, minus b taqsim a shu ko'rinishda ya'ni ildizlar ayirmasini lekin ko'p joyda yozmaydi formulasi bu, bu ko'rinishda ekan ya'ni ildiz osti d diskriminant taqsim modulda a bu ko'rinishda bo'lar ekan demak qisqa ko'paytirish formulalarini men sizlarga aytganman ism familiyalarni bilganday bilishlaring kerak bularni bu yerda qisqa ko'paytirish formulalari berilgan va kerakli deb yozib qo'yibdi kerakli demak kitobchalarda berilgan shakldan sal boshqacharoq shakllari ham berilgan buni skrinshot qilasizlar endi nimadir qinglar chunki bu yerda kerakli bo'lgan narsalar aytilyapti demak bu birinchi formulani bizlar yaxshi bilamiz x kvadrat minus y kvadrat bu bu ko'rinishda yozilsa bo'ladi ya'ni buni ham xuddi shunday bu ko'rinishda yozsak bo'ladi buni ham bilamiz x kub minus y kubni bizlar bu shaklda kub yodlaganmiz o'zi lekin buni bu shaklda ham yozsa bo'lishini bilib olinglar chunki bu hozirgi mavzumizga juda kerakli bo'lgan narsa bu ko'rinishda yozsa bo'ladi xuddi shunday x plyusni bu bunga o'xshagan shaklda yozsa ham bo'ladi yoki bu shaklda yozsa ham bo'lar ekan demak bu formulalarni biza bilamiz kitobchalarimizda ko'p keltirilgan yodlagan bo'lsalaring agar buni skrinshot qilish esdan chiqmasin demak bizlarga aytayapti ekan misollar endi veyt teoremasiga tegishli bo'lgan misollar bu agar x1 va x2 bo'lsa agar tenglamani mana ildizda ildizlarda ikkita ildizga ega bo'lib shular bo'lsa tenglamaning ildizlari bo'lsa debdi mana aytibdi demak x1ni x2 ga qo'shilgani ko'paytmasi ayirmasi bu ko'rinishi yoki kvadratlar qo'shilmasi yoki kublar qo'shilmasi larning qiymatini toping debdi endi bizlar qanday topamiz hozirgina bizlarga veyt akamiz buvamiz aytdi ildizlar to'plamini topishdi mana sizlarga aytdi minus b taqsim a dedi ya'ni minus mis nima bizlarda to'rt minus b bo'lgandan keyin endi bu plyusga aylanadi ya'ni <clears throat> plyus to'rt taqsim e, amiz nima bizlarda bir ya'ni to'rtni o'zi ekan buni javobi 4 dedik ya'ni birdan formula edek. aytaylik teng minus b taqsim a demak buni ko'paytmasi nima edi bizlarda teng ko'paytmasi s taqsim a edi bizlarda s nima 2, minus 2. minus ikki taqsim amiz nima e, amiz nima bir bu ham javob minus ikki ekanligini biza bildik endi buni ayirmasi nima buni ayirmasini bilishimiz uchun bizlar diskriminantini topishimiz kerak diskriminantni topish eslangda bo'lsa bu e, minus b kvadrat e, voy minus 4 a c edi eslangda bo'lsa a ko'paytirilgan c edi endi bizlarda b kvadratimiz nima bo'ladi b kvadrat edi ya'ni 16 olti mana to'rtni kvadrati 16 bo'lgandan keyin minus to'rt ko'paytirilgan 1, 2. Minus 2. Demak, bundan bizlarga nima kelib chiqadi? 24. 24 ekan. Demak, buni hozirgina aytdik. Ildiz osti e, tak. Ildiz osti d dan bo'lish kerak ekan modul a ga. Ya'ni 24 ni o'zi. Bundan buni ayirsak 24 chiqar ekan, ya'ni. endi d bunda aytayapti 1 taqsim x1 plus 1 taqsim x2 debdi ildizlari ya'ni buni bizlar nima qilamiz umumiy maxrajga keltiramiz bunga x2 ni beramiz bunga x1 ni beramiz bundan bizlarga x1 plus x2 taqsim nima chiqadi x1 ko'paygan x2 chiqadi to'g'rimi endi xuddi shunday biz bilamiz x1 plus x2 nima ekanligini nima chiqdi bizlarga 4 chiqdi demak x1 ko'paytirilgan x2 ni ham biz bilamiz minus 2 chiqdi Demek cevabımız minus 2 çıkadı. Demek indi bu üçüncü kurunuş. Bize üçüncü kurunuşta. Bu ya sizlerge kısa korpetir formalalarını verdim. Bana verdim bor. Hüt düşünün. X kvadrat plus Y kvadrat. Hiç şekilde yoksa bu neydi? Demek. Qaus şuda yozakamız. X1 plus X2 kvadrat. Minus 2 X1 kupetirilgen X2 deydi endi bizlar bizlar bemalol buni narsalarimizdan foydalansak bo'ladi ya'ni x bir plyus x ikki bizaga nimani beradi to'rtni to'rtni berdi demak buni kvadrati ekan minus ikki ko'paytirilgan x bir x ikkini ko'paytirganda minus ikkini berdi bizaga demak buni javobi buni kvadrati o'n olti bo'ldi minus ikkini minus ikkiga ko'paytirsang plyus to'rt ya'ni javobimiz yigirma chiqdi endi xuddi shunday ko'p ko'plarga tegishli bo'lgan bitta bizlarda ham formulamiz bor edi bular yodlab olsalaring sizlarga maslahat beraman chunki juda ham kerak bular bundan qiyinroq bo'lgan misollarda juda ham sizlarga qo'l kelar bu formulalarni yodlab olish kerak demak bizlarga formula beribdi x1 plyus x2 ni kubi e, minus ekan 3 ko'paytirilgan e, x1 ko'paygan x2 ekan demak qavs ichida x 1 minus x2 degan formula. Mana formulaga xuddi shunday qo'yilgan ko'rsalang agar. Demak, x plus x1 plus x2 nima edi? 4 edi. 4 ni kubi 4 e, ni kubi bo'lgandan keyin minus 3 ko'paytirilgan ko'paytirilganda minus 2, to'g'rimi? To'g'ri. Yana bizlar nima qolyapti? Buni ko'paytirishimiz kerak ekan. x1 minus x2. Nima chiqdi bizlarda? 24 chiqdi. demak endi bu oddiymiz misol bo'ldi to'rtni kubi necha 64. to'rt voy o'n olti ko'paygan to'rt necha bo'ladi to'rt oltmish to'rt bo'ladi demak 64. to'rt teng oltmish to'rt minus olti plyus olti bo'lar ekan buni ko'paytirishimiz kerak 24 to'rtga ekan oltini yigirma kubu ko'paytirsang yigirma 6 oltiga ko'paytiramiz demak olti karra to'rt yigirma 14 o'n 14. o'n to'rt bir yuz qirq to'rtga oltmish qo'shamiz bundan bizlarga 208 chiqadi javob 208. bu ko'rinishda yecha ya'ni bugungi mavzumiz ham tugadi agar e, savollar bo'layotgan bo'lsa kommentariyaga yozishni eslaringdan chiqarmanglar va mana shu yerda gadjetda obuna bo'lish degan narsa bor uni ham bosib obuna bo'lishni unutmanglar xayr